comencem la, <clears throat> la fase història, em permeteu que m'assegui continua assegut, que ja veig que aquí tothom és molt aficionat a posar-se dret. En aquest àmbit conventual que ens rodeja, això de posar-se dret, de veure això una cosa de missa, no sé, prefereixo estar assegut. Eh, bueno, la, la meva intervenció serà, serà com no me'n recordo ara quin va ser el concert aquell que van fer als Estats Units, que primer va sortir el James Brown, va revolucionar tot, i després van venir els Rolling Stones i no es van menjar un porró, perquè clar, després de James Brown, evidentment, doncs, no poca cosa hi ha dit. I després d'aquestes de, de, intervencions, ara vindrà eh, aquest moment de contrapunt i d'avorriment eh, a, la, a la gent, que bueno, ja està bé perquè estem al mig, després suposo que tornarà a pujar. I, ja va haver un descans, perquè tanta excitació... No, no és adient en tot cas, eh, bueno, a mi quan em van dir això del comú, magnituds, historiador, no sé què, medieval, i això dels béns comunals, els comuns, clar, a l'edat mitjana això estava, partia, no?, la cosa, o sigui, era el que funcionava. I em vaig quedar com, què estan dient aquests? I, i resulta que començar a parlar del... Sí, perquè ara es porta molt un concepte que es diu procomún, que això ja estava a l'edat mitjana, les... el Nebrija ja ho recollia i les, les cartes pueblas i els fueros i, i hòstia, no sé si parlen en carlins o perquè clar eh, i no, es veu que és una cosa que, que la gent que està amb el tema de la, dels Creative Commons i de la, de la cultura aquesta de, <clears throat> en comunitat i això han recuperat o pretenen recuperar, els pretenen legitimar en, en qüestions com això, les comptes comunales, els comuneros, a Castilla, això a Madrid ho tenen molt per la mà, nosaltres aquí no, tant, i, i, i em va començar a mosquejar la cosa una miqueta, perquè estem fent? Perquè, clar, eh, això que ho, fa, que ho fes, per exemple, la, la burgesia liberal del 19, prendre com a, com a referent la, les comunitats urbanes i els comuns, que aquí ve, el bé comú, que també s'utilitza molt ara, que és un, és un concepte som, sabem, més aquí el company, elaborat des d'Aristòtil i que l'edat mitjana a través del dret eh, romà i l'escolàstica prenen amb gran força, però per legitimar no res més que la seva explotació no? de, de, dels pagesos i companyia, que ara això es reprengui com a tal sense una crítica eh, històrica, i per això potser aquí la meva intervenció, em fa una miqueta de, de por. Més que res perquè mm, pot detectar, o sembla que, bueno, calat, millor dit, un cert mm, estig o, o lifting conceptual de, de l'esquerra o de manca de fonament teòric que, que això no, segurament no, no pot portar res de bo i que sobretot deslegitima qualsevol combat dialèctic que, que s'utilitzi contra el capitalisme que com tots els que ens han precedit aquí han demostrat eh, bastament ens està destrossant perquè clar, eh, jo, per exemple, mm, llegint algunes cosetes, ara, eh, em va fer molta gràcia eh, això de la, la Carta de los Comunes, que no sé si ho sabeu, que s'ha fet a Madrid el 15M, o sigui, la, la quarta revolucionària, i ha après que això com a, bueno, està bé, no? com a llicència diguem, creativa, la, la, la, la forma d'una carta poebla, eh, però que diuen coses com que això los comunes era la forma més acabada de vínculo comunitario de la que queda registro y que era una estrategia para garantizar la reproducción social de forma independiente del poder arbitrario de los diferents tribunals. I fins i tot, una cosa que m'ha fet molta gràcia, diuen que los comuneros això ho aconseguien mitjançant fuertes redes de pertenencia com la família o l'aldea. I això ho posa com a exemple Va, a mi això, la família, l'aldea, vull dir, ja ho han parlat amb el moviment feminista, vull dir, eh, perquè més no diuen simplement que, que, que no sé, que, que és un antecedent, sinó que diuen que és la, tota la forma més, més comunitària i com una cosa molt, molt interessant i que s'hi fixen i que va ser una gran experiència. Clar, en realitat és curiós perquè estan agafant tota la eh, mitificació que va fer la, la burgesia liberal del 19, com deia abans, l'estilografia, eh, amb això ho deixa bastant clar, des de, eh, des de des ell castellà, per exemple, en un Hinojosa, un sacristany, com parlàvem de... Després Sánchez d'Albornoz, més als anys 60, hablaron de eso, de que la, las comunas castellanas, como dicen eso, municipi de y castellano los siglos 10 al 13, es esencialmente democrático, es que tan amples. Evidentment, des d'una perspectiva d'història del dret pura i dura, pot semblar. Per què? Perquè recollien aquests conceptes de dret romà, que els, els glossadors bolonyesos recuperen, però clar, que evidentment eh, és una façana jurídica que no deixa de ser una metàfora falsa de la realitat social i de, la, i de les relacions de producció. En la qual cosa, si ens quedem només amb això, com sembla que mm, bona part del discurs d'aquesta gent de, de l'Observatori Metropolitano va en, en transformar la propietat per ella mateixa, evidentment no farem res, perquè això és com, com l'Assemblea Nacional Francesa va intentar, no va intentar, va fer un decret a l'agost de 1789 que va dir ens carreguem el règim fora. I es van quedar tan amples. Ara sembla que simplement per dir ara això, propietat privada passarà a ser propietat comunal. Comunal que no col·lectiva, perquè Sembla que hem abandonat el discurs marxista tradicional, o bueno, no tradicional, però sí conceptualment més sòlid, potser per, òbviament, el fracàs del comunisme, no? però aquesta mescla de, de conceptes que també acaba, acaba lligant, fins i tot, i per acabar, perquè ja començo a sentir certs acords, que per cert, nosaltres no us interrompim, vull dir que... <laughs> Eh? en fi. Però només, només un, un petit fragment per, per, per acabar i per vigilar amb el que, amb el que diem. Eh, de l'edat mitjana, segle XIV, diu un senyor, no hi haurà reis, ni ducs, ni comtes, ni nobles, ni grans senyors. Ens d'aquí avant fins a la fi del món regnarà per tot la justícia popular i tot el món per consegüent serà partit i regit per comunes. Això, que és el que diuen també els de la, la Carta de les Comunes, que l'extensió universal de les comunes, ho deia un tal Francesc Eixemenis, eh, al 12 llibre de Cristià, que us asseguro que és qualsevol cosa menys eh, una proposta igualitària era més aviat una legitimació de les oligarquies urbanes que era que controlaven els comuns medievals, diguem ràpid, eh, perquè això s'acaba, i que evidentment no poden servir de legitimació a cap projecte real, revolucionari i amb interès de carregar-se el capitalisme. Ja està.